O Franz Weissmann ele tem trabalhado dentro de uma herança de abstração geométrica e continua trazendo o vocabulário da geometria para o tridimensional, criando muitas vezes formas que, conforme o espectador se movimenta, se tornam absolutamente tênues ou ganham um peso enorme.